Jaj, gyerekek! Oh! De ez, én már rég feljöttem. Az melyik játék? a kapcsolódó falvazat. És alig-alig van egy-két percet nekik tárgy. És akkor ezt mire hozták létre? No, a rádok... Úgy, azt a... Tízre estem, tízre. Ezt akkor mégis olyan kell megcsinálni, Ádám. Ez nevetséges. Mi ez a gólyak. passzát. Itt most mi? kell. Hogy? Hát menni kell. Hát arra kell menni. Hát de hogy? Hát, nem is lehet kijutni. Hát itt egy kibaszott nagy lyuk, amit nem tudom, hogy ástak. Hova és hogy? Hát a pálya végéhez kell. Na Ádám, ide jössz, ott segítesz. Ide jössz, mivel nem bírom. Megeszke. Ott nem lehet megesz. Hát, miért nem? Azért, mert nem lehet. Valkat tészed. Jó van, ne is ki. De kiszabít. Mondom, mondom, nem is bőle. Beszarultunk ide, pici. Ide nem bírom kijönni. De. Egy mókus. Nyomogass nekem az a betűt. Nem hallgat. Nagyon mugas ma az a betűt. Hát mondtad, hogy nyomjuk. Adsz körgő sajnalomra. Itt ragott a hajtámat. Sajnálod. És kíméletem bassza meg telibe. Hát nézzék, ne közzétek! ez mi a fasz? Öh. Fasz. Te mit Jó, az nem fog bele... Hát, és ezeken a gombákon sem bírok felugrálni. Gombakkal is lehetetlen fölugani, én is. Ó. Oh. Nyomogassátok már gyerekek nekem, aki most nézi ezt a kicsit. De tényleg! ez? Hát olyan kicsit ugratsz. Nem is érdemes megnézem ugye ezeket a videóimat. Le is fogom tiltani őket. Ti gyerekek, ezt hogyan találták ki? No, gyerekek! gyerekek! Még egyszer felgyorsítom videót amúgy. Na, Lätt. Jag stilla ett folkar människa. átmenni még oda is. Na, itt vagyunk. Gyorsan csak, mert még megbasznak. Hm. na mi? Van ebben a játékban? Fú. Fú, gyerekek, fogyorsítom a videót egy kicsit.